Bine să la... Bă, habar n-am ce asta. n am niciun habar. Dar Envy Robert 2000, pula mea, Hibernation, dracu știe, eat fish and berries to fatten up. Trebuie să ne pregătim pentru iarnă să mâncăm, uh, presupun că pește și căpșuni, lasă cireșe. Ție de drumul. Haide, pica mă, să ce tare se aude. Ce fac? Nu te dau că știu controlele. Asta merge. O, atunci opresc acolo în pasta. Asta le cu spatele, da? De ce doar cu spatele? A, e revers. Să mă pula! Cum, cum mișcă asta? Urs! Urs, trage! Nu! Pune prună! Așa, și acum? Merge, mă! Merge! Omul făgă! Cât de greu e! Fuck! oh, oh. Ce trebuie să mor fără aici! Mor fără aici! Ah! Ah! Mor! E greu să conduc și să... Ce... Ce? prin tunel? Nu, hai nu prin tunel, hai nu prin tunel! Mergi! Mergi! Mergi! Sunt cel mai bun conducător din fucking istorie! Nu! Hai că putem să o facem. Putem să o luăm fix la dreapta doar. Perfect! Perfect! Nimeni n-a văzut piatra care pica pe mine. Nimeni nu a văzut-o. Bagă sprintul, băiatul! Bagă sprintul! Greptul că bag! Perfect! Double backflip! Bagă! Bagă! Chiar se simte! Chiar se simte că conduci o chestie de căcat. A, piatra pulii! Dă-te la o parte! Nu! Astea păi s bune! Astea pot să le mănânc? Pot să le bag în gură? Haide, să le mănânc! Da, era să mănânc timerul, este bun ce pizda am zis? Ah, l-am dat în revers, sper să nu. A, nu pot să duc asta jos de căcaturile astea, mă, cum ești până ele? Vezi? Ie, mă, duc. Ie! Oh! Du-te în apă, te rog, du-te în apă, du-te. Pe aici ai apa. Nu, pe, pe, pe aici ai apa. Pe, la stânga. Să dat totul cu click-ul, ceea ce i fucked up. Aici, dreapta, dreapta, dreapta, dreapta, dreapta. Un pic la stânga, așa, așa, așa, așa. Apă, a, pește! Pune-mi peștele! Peștele meu preferat! Nu pot să-l bag în gură! Urbana hay presura acá, ¿no? Opa. eh, eh. S-a blocat. S-a blocat în asta aici. Ah! L-am scos. Afară. Înapoi. Cum dau înapoi? Revers. Reverse, Dă-te pula mea de frunză. Mm. Înapoi. Înapoi. Înapoi. Nu poate. Fucking con. Am motherfucker. Bă, am dat înapoi, nu înainte. <laughs> am zis în a fucking poi. Deci ce opri nu ușa? Da? Ce da? Am trecut prin asta acum. Ah, merge să trec prin ea, aparent. Ok. Mașina cu urși! Stați da, urși! Alți urși care conduc pe aici prin pot. Ce căcat de joc! Nu pot! Deci nu pot să mă mișc. Cum dau înapoi asta? Așa, și acum trebuie să dau liber, da? Motherfucker! Motherfucker! Merge universul? Am loc de astea să dau liber? Merge! Merge, văd iarbă! Avem iarbă! Avem iarbă! Ah! Ce n-a Băi, stai! Dit, dit, motherfucker! Dit, dit! Dit, dit, motherfucker! Am zis! Nu se auzi să se le bag în gură! Da, merge, băi, ieșim! Atunci, eh, facem blindfoldicit! Am dat, am dat, nu, vreau reverse, scula mea! Nu mă uit! Au ceva! Ah! Am zis că nu mă uit! Am zis că nu mă uit! Unde pula mea? S-a blocat jocul efectiv. Nu mai pot nimic. S-a ajuns atât de mult în trecut, încât a dat peste altă mașină cu urși. Merge să dau acum cu fața, să văd dacă găsești ceva. Uite bă, mașina cu urși. Hai să o urmărim. Nenea! Nenea! Oh, motherfucker! Ești face parpitatea mea! Mai pot să fac murit de-astea în gură. Mură în gură! Mură în gură! Ah! Ce că am făcut? M-am și căcat pe mine, mi-am gata asta în curs sau ce? Câte minute mai sunt până vine iarna? A zis 5 minute, asta e minciună. N-au trecut 5 minute. A trecut. Fute un pulă de mașină, s-a blocat. Deci, hai să mai încercăm o dată. Hai să mai încercăm o dată. Așa. Încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată, încă... vreau să iau tot peștele ăla. Măcar acum știu cum se conduce căcatul. Da? Știu, sunt un maestru. Sunt un maestru acum. Maestru! Dacă aș putea să-mi bag peștele în gură. Mm. Mm. Ah! Afar! A, uite aici e timerul, mă. Aici e timerul, ăsta e timerul. Ok. Bă, nu reverse, bă, că mi-a spus tine. Nu în reverse! Mișcă-te! Trebuie să pun frâne neapărat ca să pot să schimb asta. Da. Ok, hai să mergem după copacul ăsta stânga la dreapta, vreau să dacă găsim ceva pe aici. Și era că trebuie să prind pedalele cu mâna și e fucked up. Trebuie să mă învârt în cerc sau trebuie să iau în față? Eu nu mă prind de chestia asta. Hai să luăm asta, hai să ne luăm pe mașina asta. Toată asta știe unele. Nenea! Nenea! Uite apă aici. Hai să nu-l punem asta, că el merge undeva. Nenea! Nenea! Nenea, nu scop de poliția urșilor! Nenea! Nenea, nu fugi de mine! Nenea! Nenea! Nenea! Nenea! Nu! Oh, am scăpat, Ești mă? Poate merge să trec prin asta. Nu? Ai, ai e invers acum. Merge o să cred ca... merge. Domește, bun merge. Băi, eu sunt blocat într-un copac și practic nu văd nimic. Dar nu-i bai, nu-i bai. Dar la la bagiu rezolvă. Dar la la bagiu rezolvă. Întoarcem ăla ăsta la stângărețe, băgăm față. Merge. Ah! Ah! Aproape a mers. Oh! Oh, trec tu, G, merge să-l învârt așa. Mmm, motherfucker. Mm, oh! Mamă, meu preferat. Ah, mă, mi-aș pula în tine. Ah, mă, mi pula în tine. Ah, mi-am blocat iar în copac. Să-mi bag pula în copacul ăsta. Mă bag toată pula în copacul ăsta. Dau revers până nu mai știu unde sunt. Vedem, oh, oh, apă, apă, apă, apă, nu, întoarce-te, întoarce-te cu tu da, mă, invers, invers, mergi față, dreapta de tot, dreapta, ai dreapta de tot, nu în copac, le pun și așa, acum dreapta de tot, dreapta, nu în copac, Așa, așa, ușor, ușor, așa, te conduc eu, te conduc eu, sunt maestru în condus. Sunt maestru pe aici, prins prin apa asta. Du-te prin apă. Are să iau pești? Pești! Pești! Pești! Ah! Ah! Oh! Oh! Ce pizda măsii asta! Mă mănâncă tot! Mă, așa fără o poți să nu pizdi, mătii! Cum te mănânc? Oh! Oh! Față, mă! Pula mea! Față! Față! Stânga! Stânga, Așa, așa, la dreapta, la dreapta, așa, așa, așa, așa, așa, hai că mai e un pic în timp, nenea, un pic, așa, așa, aici trebuie să fie pește, pește, unde peștele? Where is my fishes? Ar trebui să fie pește așa mă, te pești mici de căcate, să mănânc ăsta? Ar trebui să fie destul de pregătit, hai că mai e un pic din timpul ăsta de căcate. <gasps> Băga mi-aș, cuculețul mă, a, sunt în invers, nu? mai ești. Ah! ah! Uh! Uh! Uh! Motherfucker! Uh! Uh! Motherfucker! Intră din mașină! Ești mort, mort da, din mașină! Nu pot afară. Așa. Aruncă la benzină. Hai să luăm revers cu spatele. Suntem ma maestri. Revers cu spatele. Ați mai auzit asta niciodată în viața voastră. Și acum pe dos? Motherfucker! Așa, Racing Simulator să mă apula. Să conduci tu pedala. Ah, simulator. Oh, perifer. N-am mâncat astea azi. De apte în jocul trecut l-am jucat. Haide, haide, stânga, stânga. Cristian, putu pula mea de perifer. Opa, aproape. Cercuri. Oh, perifer, perifer, perifer. Perifer. Perfect. Oh, cred că am mâncat destule, da? Cred că asta a fost episodul de astăzi, ne data viitoare. Uh, ehm, dragul știe ce a fost jocul ăsta. Dacă vă aveți lucruri de stea tâmpite și fără niciun sens, eu sunt aici pentru voi mereu, Alpaca King Out. Nu uitați să lăsați un like, să vă subscribe, să vă abonați canalului Magic. Paca pe G2, dacă vreți să cumpărați jocuri mai fine, Alpaca King Magicul Out, spune cu mine. Împreună, nenea! Alpaca! Boră căluț! Nu te căluț! Ha <laughs> ha!